За баярлалаа. За үндсэн хуулийн асуудалд бол хуулийн та хянамга хандах ёстой гэдэг энэ байр суурь бол ажиллагаа бид нар бас өмнө 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтийн асуудлыг хэлсэж яхад ч одоо ярьж ирсэн асуудал. Тэгээ бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг ярилж яхад зарим нэг зүйлүүд бол батлагдж чадаагүй юм асуудлууд бий л дээ. Тэгээ яг өнөөдөр бол энэ тогтолцоотой холбоотой ялангуяа энэ парламентын гишүүдийн тоотой холбоотой юм асуудлууд одоо яригдэж байна. Тэгэхээр цаг хугацааны хувьд одоо нэгдүгээрт ямар байгаа юм бол гэдэг нэг ийм асуудал байгаа юм. За хоёрдугаарт би их хурлын гишүүний хувьд их хурлд одоо сууж ажиллахдаа баримталж байсан байр суурь тавьж байсан шаардлага хийж байсан тэмцэл энэ бүхэмтэйгээ үйлдүүлээд үзэх юм бол энэ төрийн эрх барих дээд байгууллагт ард иргэдийнхээ төлөөлөх эрх мандатыг авч төрдөөд хангараг өргөсөн энэ их хурлын гишүүд бол ихээхэн учиртай аливаа ажил асуудалд хувийн эрх ашиг гэдэг имийг хойш нь тавьж тэр ард түмнийхээ төлөө өргөсөн дангарагтаа үнэт сүтгэх ёстой гэсэн ийм одоо байр суурийг илэрхийлж ингэж ирсэн хөө. Тухайлах юм бол энэ төсөл тэйн дээр төр ард түмний нэр барьж авсан зээл, бонд, концесс, лиценз За цаашлах юм бол өөрснийхөө хамаарал бүхэ этгээдүүдийг төрийн өндөр албан тушаалуудад тавьдаг өөрснийхөө аж ахуй бизнесийг өргөжүүлдэг ийм одоо хууль бас ёс бас үйл ажиллагаанд оролцож болохгүй гэдэг энэ шаардлага шахалтыг тавьж ирсэн. Гэхдээ энийг ер нь үеийн парламент бол хүлээж авдаггүй байсан гэж хэлгээд болно. Тэгээ миний тухайд бол зарим үед ер нь цөхрөх ийм цаг үе надад бас тохиолдож байсан. Гэтэл монголчууд ярьдаг шүү дээ. Ер нь Монголын заяа их гэж. Тэгээ би бол бодож байгаа энэ Монголын заяа төсөж байна гэж. Энэ парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд ялангуяа энэ засгийн газрын ерөнхий сайд энэ оюун эрдний одоо авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээний үдийн хүрээнд бол яг би дээр хэлсэн энэ асуудлуудаар тэмцэл хийж явуулсан хүний хувьд бол миний одоо одоо юу гэдгийг үнэхээр одоо яг нэг өөрөө нэг энийг одоо үздэг юм байна гэж ингэж одоо талархаж байгаа. Одоо тухайлах юм бол улсын их хурлын гишүүдийн ёс зүйн дүрм, төрийн албаны ёс зүйн тухай хууль, цаашлах юм бол энэ төрийн хэмнэлтийн хууль. За одоо энэ авилгал ашиг сонирхлын зөрчилөөс ангид байх энэ нийтийн албанд нийтийн эрх хэсгийг ханга хамгаалахтай холбоотой энэ хуйлуудыг бол оруулж ирж байна. Эхнээсээ батлагдсан хэрэгжээ явж байна. Одоо улс төрийн намын тухай хууль яригдах нь улс төрийн намын санхүүжилтийн хууль ярих нь ингээд энэ хууль эрх зүйн одоо энэ зохицуултын хүрээнд бол сүүлийн 30 жил ялангуяа одоо сүүлийн 20 жилийн хугацаанд яригдсан энэ ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой авилгал хайл ахуйлтай холбоотой хулгай худалтай холбоотой ийм асуудлууд ер нь нэлээд одоо цэгц журманда орох нэ. Үүн дээрээ үндэслээд улс орныхоо аюулгүй байдалтай холбоотой за нийгмийн олон талын төлөөллүүдийг одоо тэр төлөөллийн засчмаар энэ парламентод оруулахтай холбоотой ийм асуудлуудыг одоо бас шийдэх ийм цаг хугацаа нь болж байж мэдх юм аа гэсэн ийм одоо байр суурь байгаа юм. Гэхдээ бол иргэд сонгогчдоосоо бид та хилцүүлэх энэ санд онлын аавн Нөгөө нэг юм нь бол хэрвээ одоо энэ парламентын гишүүдийн энэ төлөөллийг хангахын зарчмын авч үзэж анхаарч одоо өөрчлөлт орох юм бол энэ их хурлын одоо их хурл гэдэг одоо их хурлын 76 гишүүн гэдэг бол тийм одоо нэг эрх мэдэлтэй дарга ангийн ийм төлөөлөл шиг одоо ойлголттой энэ төлөөлөл мэт ойлголтыг өөрснөө бий болгодог нэг ийм байдлаасаа одоо өөрчлөгдөх баха хандлага энэ соёлыг нь одоо өөрчлөх ёстой гэж би бол ингэж бодоод байгаа юм. Тухайлхан бол хамгийн түрүүнд одоо их хурлын гишүүний энэ бүрэн эрх халшгүй дархан байдлын тухай асуудлыг бол бүрэн үсэ авах хэрэгтэй. Яг энэ их хурлын чуулган танхимд байж явах үедээ тэр халшгүй эрх хангагдж байдаг. Энэ гадагшаа гарах юм бол зүгээр л одоо ард иргэн иргэний одоо иргэдтэйгээ ижил хэмжээнд байдаг. Ийм байх юм бол энэ бүрэн эрх хамгаалтын ард талд нуугдаж хулгай худал өмнөх аж ахуй бизнестэй холбоотой элдвийн юм хаач хаацайлах гэсэн ямар ч одоо оролдлого энд бол орж ирэхгүй шүү дээ. Миний төрөний хэлдэг энэ олон хуулийн эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд бол энэ дараагийн сонгуулиас эхлээд хүмсүүд бол энэ аж ахуй бизнесээ эрхлэх юм уу? Эсвэл одоо энэ улс төрийн улсын хуралд нэр дэвшээд бүх юм архи хязгаарлуулад ингээд сууж явах гэдэг хоёрхан сонголтын дээр л ирнэ. Энийн зөв зүйтэй бус тулс орны одоо парламентуудад ийм л жишгтэй байдаг юм байна лээ. Германы одоо Бундестаг байна. Бус парламентод бид нэр очиж ажиллаж байсан. Ажилсан энэ өдрийн тэмдэглэл нийтлэл бичээд олон түмэнд хүргэсэн ном тохиол болгоод хүргэсэн Өнөөдрийг шиг одоо Монголын парламент шиг ихэнх нь бизнесийн төлөөлөл одоо орж ирээд ингээд үүрлцсэн ийм парламент дэлхийд одоо жоохон хэд байдаг юм бол ямар ч байсан Европын одоо парламент төлөвшсөн ийм улс орнуудад бол байдгүй жишг юм байна лээ. Ингээд энэ парламентын гишүүдийн хэрвээ тоо нэмэгтэр тулах юм бол энэ зардал төсөв нь бол одоо байгаа хэмжээнд нь багтаагаад ямар нэгэн төсөө сөрөн санхүү гаргахгүйгээр ингээд зохицуул. Энэ байгаа өрөө дасгалгаанд нь одоо 2 2 орон суулгадаг юм уу жижиг хэн шиг өрөөнд нь бол 2 орон томоохон шиг өрөөнд нь бол 4 5 орон суулгаад дундаа одоо ажлын албатай нэгэн одоо болцоотой цомхон болгох чиглэлээр нь шийдэж өгөх нь зүйтэй байхаа. Ийм санал. За, Батэрдэн гишүүн асуулт байхгүй үг хэллээ. За, одоо Цэвдэржийн Туван гишүүн